लोकसभा चुनाव में भाजपा से लड़ने के साथ कांग्रेस नेताओं में शहमात की लड़ाई छिड़ी हुई है ग्वालियर चंबल की चार सीटों पर टिकट वितरण के बाद से राजा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और महाराजा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच शहमात का खेल जारी है इस खेल में टिकट वितरण के बाद पहला दाव भोपाल में दिग्विजय सिंह ने चला उन्होंने ग्वालियर के नेता साहब से गुर्जर की कांग्रेस में वापसी कराई वापसी के संबंध में सिंधिया से मशवरा नहीं किया गया इसके जवाब में सिंधिया ने पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह की छह साल बाद कांग्रेस में वापसी करा दी बताया जा रहा है कि सिंधिया ने चौधरी की वापसी से राजा को साहब सिंह की वापसी का जवाब दिया है अब तेईस मई को नतीजे तय करेंगे कि राजा और महाराजा के बीच इस शहमात की लड़ाई में हार किसकी हो जीत किसके हिस्से आई ग्वालियर चंबर में चार सीट भिंड दतिया ग्वालियर मुरैना श्योपुर और शिवपुरी गुना है गुना से कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद प्रत्याशी हैं बाकी बची तीन सीट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर में अशोक सिंह और भिंड देवाशीष जरारिया को टिकट दिलाने में सफल रहे मुरैना में सिंधिया के कोटे से रामनिवास रावत को कांग्रेस से टिकट मिला है यहाँ बता दें कि संभाग की इन चारों सीटों में 32 विधानसभा हैं इनमें 25 विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है जबकि सात विधानसभा भाजपा के खाते में है ग्वालियर चंबल की इन 25 विधानसभा में सबसे ज्यादा सिंधिया के समर्थक विधायक है इसके बावजूद दिग्विजय सिंह संभाग में दो टिकट कराने में सफल रहे 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से सिंधिया समर्थक साहब सिंह गुर्जर ने बसपा का दामन थामा और ग्वालियर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़े इस सीट पर सिंधिया ने मदन कुशवाहा को उतारा था चुनाव के नतीजे आए तो मदन कुशवाहा अड़तीस हजार एक सौ निन्यानवे वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे जीत भाजपा के भारत कुशवाहा की हुई भारत कुशवाहा को इक्यावन हजार तैतीस वोट मिले सिंधिया से रूठे साहब सिंह उनपचास हजार पाँच सौ सोलह वोट लेकर दूसरे स्थान पर है साहब 1517 वोटों से चुनाव हारे थे प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद माना जा रहा था सिंधिया की बिना मर्जी उनकी वापसी नहीं हो पाएगी लेकिन दो दिन पहले भोपाल में दिग्विजय सिंह ने साहब की घर वापसी करा दी जवाब में अगले ही दिन शनिवार को सिंधिया ने शिवपुर के मंच से 2013 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह को वापस ले लिया चौधरी 2018 में भाजपा से भिंड में चुनाव लड़े थे उन्हें 33,211 वोट मिले थे वे बसपा के संजीव सिंह संजू से पैंतीस वोटों से हारकर दूसरे नंबर पर थे बताया जा रहा है कि शिवपुरी के मंच से कांग्रेस में वापस आए चौधरी की कांग्रेस के दूसरे खेमों में खबर नहीं थी यहाँ बता दें की भाजपा में जाने से पहले चौधरी दिग्विजय सिंह के खेमे से देखे जाते थे अब घर वापसी के बाद साहब सिंह और चौधरी के नेता बदल गए हैं साहब सिंह दिग्गी के समर्थन समर्थक होंगे तो चौधरी सिंधिया खेमे में रहेंगे ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह का टिकट दिग्गी का माना जा रहा है ऐसे में साहब सिंह को वापस लेकर दिग्विजय सिंह ने साहब सिंह गुर्जर के जरिए अशोक सिंह की ताकत बढ़ाई है वहीं मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास रावत सिंधिया समर्थक है पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह को वापस लेकर सिंधिया ने मुरैना में राम निवास रावत को मजबूत किया है दो में चौधरी जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे तो बताया जा रहा था की उनकी मांग मुरैना से लोकसभा लड़ने की है मुरैना में चौधरी का सजातीय वोटों में अच्छा दखल है विधानसभा चुनाव हारने के बाद चौधरी का भाजपा से पूरी तरह से मुंह भंग हो चुका था वे भाजपा की स्थानीय बैठकों और लोकसभा चुनाव में बिल्कुल हिस्सा नहीं ले रहे थे लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद जब सिंधिया से दिल्ली में मुरैना के महापौर अशोक अर्गल ने मुलाकात की इसी दौर में दो दिन बाद चौधरी ने भी दिल्ली जाकर सिंधिया से मुलाकात कर कांग्रेस में वापस जाने की इच्छा जाहिर कर दी थी लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया की नाराजगी के चलते वापस फैसला नहीं कर पा रहे थे ऐसे में जब भोपाल में साहब सिंह की वापसी